नमस्कार जेमोल एप्लिकेसनको create and edit molecular models ट्युटोरियलमा स्वागत छ यो ट्युटोरियलमा हामी सिक्ने छौं एउटा मोलिकुलर मोडलको हाइड्रोजन एटमलाई एउटा फंक्सनल ग्रुपले प्रतिस्थापन गर्न बन्डहरू थप्न र मेट्न एटमहरू थप्न र मेट्न र पपअप मेनु अर्थात कन्टेक्सुअल मेनु प्रयोग गर्न यो ट्युटोरियल अनुसरण गर्न तपाईलाई यो ज्ञान हुनुपर्छ जेमोल एप्लिकेशन विन्डो र मलिकुलर मोडेलहरु सिर्जना गर्न प्रयोग गरिने मोडेल किट फंक्शन सान्दर्भिक ट्युटोरियलको लागि कृपया हाम्रो वेबसाइट हेर्नुहोस् यो ट्युटोरियल रेकर्ड गर्न म प्रयोग गर्दै छु उबुन्टु अपरेटिङ सिस्टम संस्करण 12.04 जेमोल संस्करण 12.2.2 र जावा संस्करण 7 जेमोल एप्लिकेशन खोल्न ड्यास होममा क्लिक गरौ सर्च बक्समा जेमोल टाइप गरौं स्क्रिनमा जेमोल आइकन देखा पर्छ जेमोल एप्लिकेशन विन्डो खोल्न जेमोल आइकनमा क्लिक गरौं हामीले पहिले सिर्जना गरेको प्रोपेनको मोडलबाट सुरु गरौं फाइल खोल्न टुलबारको ओपन फाइल आइकनमा क्लिक गरौँ स्क्रिनमा एउटा डायलग बक्स देखा पर्छ चाहेको फाइल खोल्न फोल्डरमा क्लिक गरौँ मेरो फाइल डेस्कटपमा रहेको छ त्यसैले म डेस्कटप छान्नेछु र ओपन बटनमा क्लिक गर्छु फाइल वा URL टेक्स्ट बक्समा फाइलको नाम टाइप गरौँ अनि ओपन बटनमा क्लिक गरौँ स्क्रिनमा प्रोपेनको मोडल देखा पर्छ हामी प्रोपेनको हाइड्रोजनहरूलाई यी फंक्शनल ग्रुपले प्रतिस्थापन गर्न सक्छौं हाइड्रोक्सी एमिनो हेलोजन जस्तै फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो र अन्य म प्रोपेन मा हाइड्रोक्सी ग्रुप थपी यसलाई प्रोपनलमा बदल्न चाहन्छु मोडल किट मेनु खोलौं ग्रुप ग्रुपको एउटा सूची उपलब्ध हुन्छ अक्सिजन एटमको बक्स ठिक गरौँ पहिलो कार्बन एटममा रहेको हाइड्रोजन एटममा क्लिक गरौँ याद गरौँ हाइड्रोजन एटम हाइड्रोक्सी ग्रुपले प्रतिस्थापित हुनेछ यहाँ अक्सिजन एटम रातो रंगमा देखिन्छ अब प्रोपेन 1 प्रोपोनलमा बदलिनेछ 1 प्रोपोनललाई 2 क्लोरो 1 प्रोपोनलमा बदलौं मोडल किट मेनुबाट क्लोरो ग्रुप छानौं दोस्रो कार्बन एटममा रहेको हाइड्रोजन एटममा क्लिक गरौँ अब हामी 2 क्लोरो 1 प्रोपोनल मोडल प्राप्त गर्छौँ यहाँ क्लोरिन हरियो रंगमा देखिन्छ तपाईं इनर्जी न्यूनीकरण गर्न र इमेज डट मोल फाइलको रूपमा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा कार्य छ तलको मोलिक्युलहरूको मोडल सिर्जना गर्नुहोस् 3 प्रोमो 1 ब्युटानल र 2 एमिनो 4 क्लोरो पेन्टेन एनर्जी न्यूनीकरण गर्नुहोस् र इमेज जेपीईजी फर्मेटमा सेभ गर्नुहोस् इमेज विभिन्न फाइल फर्मेटहरुमा सेभ गर्न टूलबारको save current view as an image icon प्रयोग गर्नुहोस् तपाईको पूरा कार्य यस्तो देखिनुपर्छ अब जेमोल एप्लिकेशन विन्डोमा फर्कौं जेमोल एप्लिकेशनमा एउटा पपअप मेनु पनि छ तपाई पपअप मेनु दुई भिन्न तरिकाले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यदि मोडल किट मेनु खुल्ला छ भने बन्द गर्नुहोस् मोडल किट मेनु तल स्क्रोल गरौँ र exit model kit mode click गरौँ पपअप मेनु खोल्न प्यानलमा माउस बटनले राइट क्लिक गरौँ प्यानलमा पपअप मेनु देखा पर्छ पपअप मेनुमा एटमहरूको डिस्प्ले परिमार्जन गर्न विभिन्न फंक्सनहरू रहेका छन् यसमा विभिन्न छनोट र रेन्डरिङ विकल्पहरू छन् यो मेनुका प्राय फंक्शनहरू मेनु बारमा पनि उपलब्ध छन् पपअप मेनुका विकल्पहरू सो व्याख्या गर्छन् तिनीहरूको विस्तृत विवरण आवश्यक पर्दैन पपअप मेनुबाट निस्कन जेमोल प्यानलमा क्लिक गर्नुहोस् पपअप मेनु प्रयोग गर्ने अर्को तरिकामा जेमोल लोगोमा क्लिक गर्नुहोस् यो जेमोल प्यानलको तल्लो दायाँ कुनामा रहेको छ अब कसरी यो मोलिकुल सम्पादन गरी इथेन मोलिकुलमा बदल्ने हेरौं यसको लागि हामी hydroxy group chlorine group carbon र दुई हाइड्रोजन एटमहरू मेट्ने छौं मोडल किट मेनु खोलौं डिलिट एटमको बक्समा टिक गरौं तपाईले मेट्न चाहेको एटमहरूमा क्लिक गरौं अक्सिजन क्लोरिन र कार्बन एटम हामीले एउटा इथेन मोलिक्युल सिर्जना गर्न यो मोलिक्युलमा हाइड्रोजनहरू थप्नुपर्छ मोडल किट मेनुको एड हाइड्रोजन्स विकल्पमा क्लिक गरौँ यो मोलिक्युलमा दुई हाइड्रोजन एटमहरू थपिएका छन् अहिले स्क्रिनमा इथेनको मोडल छ अब अल्किन्स र अल्काइन्स कसरी सिर्जना गर्ने सिकौं मोलिक्युलमा डबल बन्ड थप्न मोडल किट डबल बन्ड विकल्पमा ठिक गरौँ इथेन मोलिक्युलको दुई कार्बनहरूको एटम बीचमा कर्सर राखौं कार्बन एटमहरूको वरिपरि रातो खेरा देखा पर्छ बन्डमा क्लिक गरौँ एकल बन्ड डबल बन्डमा परिणत भएको हेरौं हामीसँग प्यानलमा इथिनको मोडल छ अब इथिनलाई इथाइनमा बदलौं मोडल किट मेनुमा क्लिक गरौँ र ट्रिपल विकल्पमा ठिक गरौँ इथिन मोलिक्युलको डबल बन्डमा कर्सर राखौँ र यसमा क्लिक गरौँ डबल बन्ड ट्रिपल बन्डमा बदलिएको छ यो इथाइनको मोडल हो सबैभन्दा स्थिर कन्फर्मेसन प्राप्त गर्न एनर्जी न्यूनीकरण गरौँ र सेभ गरौँ संक्षेपमा हेरौँ यो ट्युटोरियलमा हामीले सिक्यौं अल्केन को हाइड्रोजन एटमलाई एउटा फंक्सनल ग्रुपले प्रतिस्थापन गर्न अल्केनलाई अल्केन र अल्काइनमा परिणत गर्न बन्डहरू थप्न एटमहरू थप्न र मेट्न र पपअप मेनु प्रयोग गर्न कार्यको लागि 2 फ्लोरो 1 3 ब्युटाडाइन र 2 पेन्टाइन को मोडल सिर्जना गर्नुहोस् मोडलको डिस्प्ले वायरफ्रेममा बदल्न पपअप मेनु प्रयोग गर्नुहोस् इनर्जी न्यूनीकरण गर्नुहोस् र इमेज पीडीएफ फर्मेटमा सेभ गर्नुहोस् तपाईको पूरा कार्य यस्तो देखिनु पर्छ यो URL मा उपलब्ध भिडियो हेर्नुहोस् यसले स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको सार दिन्छ यदि तपाईसँग राम्रो ब्यान्डविड्थ छैन भने डाउनलोड गरी हेर्न सक्नुहुन्छ स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टिमले स्पोकन ट्युटोरियल प्रयोग गरी कार्यशाला सञ्चालन गर्छ अनलाइन टेस्ट पास गर्नेलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ विस्तृत जानकारीको लागि कृपया contact@spoken-tutorial.org मा लेख्नुहोस् spoken tutorial project talk to a teacher प्रोजेक्टको एक भाग हो यसलाई national mission on education through ICT MHRD Bharat सरकारको सहयोग रहेको छ यो मिशन सम्बन्धी थप जानकारी तलको लिंकमा उपलब्ध छ म मन्दिरा थापा बिदा हुँदैछु सहभागिताको लागि धन्यवाद नमस्कार